Saluton al ĉiuj, jen Evil Dio, via Dio, kaj hodiaŭ ni saluton al ĉiuj, jen Evil via Dio, kaj hodiaŭ nokte ni vidos la koncerton de Johnny en ĉi tiu scenejo, ĉi tie. Kaj Johnny Mo estas mi ankaŭ, ĉar mi estas du persona, mi vi eble ne sciis <laughs> Do Johnny eh, pretigas lin por la koncerto, li faras lian antaŭkoncerton. Oh! Ai, ai, ai, vi devas fari du nove. Unu fojon ne sufiĉas. Saluton al ciui. Mi kai Johnny nun vols presenti ion al vi nia amri laton. Dankon. Do pardono ke ni estas 20 eh, minuton, ni malfruis 20 minuto mi ne cias kia ni malfruis studentice, ni malfruis. Sed eh, estes artista afero do tio, kel foe casis. Do, fin fine... Uh, mi estes cocciolera! Fermi la dinaggio, cae dankon por invitimi, cae saluto cae hallo al ciui, cae <laughs> anco alla indonesianoi. Do mi comenzas con mia unua canto di uh, parolu. <laughs> Ĉu oni aprobas ĝin? Ĉu vi volas kanti? Ĉu oni faros? Oh yes! Hey! Oh! En mia poŝ ne troviĝas monero

sian ni creas novan mondon per optimismo en la infanaj aŭtonan funkcionon per paca parolaro do parolu ek parolu jes parolu ekzercu la vilaron por pli bona lernado kaj poste vi diras ke parolado ĝi ja saliĝas

la canto, già di alta la stessa speranza Tia

ŝatas ĝin. Ja vi jam povas vidi. Johnny M. Cantis, no, eble kvin fojon en tute. Sed mi fike mi estas tute kovrita per ŝvito. Mi ne scias sed ĉu vi povas aŭdi min, sed jes. Estas tre bone etoso. Mi devas veni al kongresoj. Do, Johnny, post via kanta daĉo, Mi die Markas nun kein vi mit das Bier und nie. Kein Lied hat es. Mir die Ion... Sitz ich mal und Kion, vi pensos pri via concerto en Konzerto in Indonesien? Mich hat das Wind. <laughs> Mich hat das Wind. das <laughs> Eto, la, la pubblico e che festis yes. Jam, jam la unua canto es estis en la unua ciui set, ciui ki mi ven, vidis ciui qui povas almenau marishi yes. <laughs> yeah. ne havis problema con la gamboi yeah, yeah. estis je la sceneo yeah. kai ege festis ecce se in, ili ne parolis esperanto so post ecce dum la nua minuto de la La nua canto estas for the nerds of Presco Chui LC Gigi Sky it is all scenario kai simple commences dancy kai jetty a fairway kai wie <laughs> kid is kel kein foro in so scheint es ke kel kai homo shatas bin leo kutime in indonesia so <laughs> oh! <laughs> dankon pro tio kai kiel ciam, mi volas danki mi an donat Patreon, che patron sen ili mi ne povas daudi gi chitiu kanalon ili estas da vivsango de chitiu kanalo kai mi ai jis nun donat santoi estas and dre temp bon chris pedu craig robertson gb ante www.finefine.ito, fine fine ito jacob james harland jz knuckles la stranga lex de olivier